Kapag araw ah, naman, this is Nas and you're watching Mr. Once Again TV. Ayan. Nag-aaral naman sa inyo. Ito naman ngayon si Kurt. Kasama namin para bumili na kanyang uh, swimming suit para sa ano sa aming swimming sa August. So don't fail to watch, subscribe, and like this page. Ayan ako ah. Ayan, si Kurt ulit. Naghahanap. Thomas Dim. Wapang kuli. Thank you. dito nalilibot ngayon tayo para hanapan ang paligo naman si Kurt. Kurt ulit eh. Nakakuha na si B sa kanyang pampaligong short. Oh ya, gara-gara ada. Ini skirtnya nih. Bye ba? Tayo nakatingin ka sa bucket. Kaya kasi hindi ko alam yung type. Music ko, pangalan. Three size kasi sa ulan. One lang. Magkano? 600. Uy, bakit kayo dyan pupunta? Magkano lang ako? Mura sa nasa... Oh, kaya nagbabayad sila dyan ng pwesto. Ito sa loob. la sentinela cidade. Dita bins. Se bins. Tem como dar Hoje a mamãe passou. Bicho que não era só que não era só. Next ulit, ginuto, kumain. Wednesday to eh, dito, ano, palang kalamot? Sarsa yun. Oo. Ah. Um, yun, nakabili na si Kurt. Uh, bilihan na siya ng ano, pampalig. Uh. Okay, bigay mo sa akin ha, para itatabi na natin. May, may tuta. Ngayon, tumakbo na si Bird. Doon na lang, gusto mo. Ba't may dito, ano, palang kalabo? Sarsa yun. Eh. Doon, ah. nakabili na si Kurt. Eh. Ah, nakabili na siya ng ano, pampalig. Uh... Ah. Mamaya bigyan mo sa akin ha, para itatabi na natin. May may tuta. Ngayon, tuwak mo na si Kurt. Doon ano na lang, gusto mo. Yes, ulit. Ginuto. Kumain. Sir, ko eh, black.